Chystáte sa tento rok dovolenkovať na výletnej lodi? Tak vám prezradíme, že tie najväčšie držia kotviace laná vyrobené u nás na Slovensku. V Trenčíne sa vývojom a výrobou lodných lán zaoberajú už 19 rokov. Aj najväčšiu výletnú loď na svete držia v prístave Lana vyrobené v Trenčíne. Ako sa vlastne takáto firma dostala na Slovensko? More nemáme, ale vlastne norská firma, ona sídlila v centru Osla, a tam se došlo k veľkému rozvoji a byli před eh, stěhováním. Lana dnes vyrábajú firmy strojovo z umelých materiálov. Z rovnakých vlákien ako lana sa napríklad vyrábajú aj veci pre vojakov. Sa používajú v ehm, nepresilných vestách alebo v prilbách. Je to, je to materiál, ktorý sa súčasne používa na kotvenie lodí. Nie všetko je však strojová výroba. Konce lodných lánca už stáročia pletú ručne. Výrobou lánca pod Matúšovým hradom zaoberá 100 ľudí. Prácu tu môže získať takmer každý. Sa snažíme vyberať hlavne manuálne zručných e, ľudí, operátorov, ktorí sú aj flexibilní, vedia prechádzať, vlastne ovládať viac strojov naraz. Nóri si Trenčín nevybrali náhodou. Rozhodla aj nadväznosť na históriu textilného priemyslu. Vyrábať laná by tak mohli pokojne ženy, ktoré predtým pracovali napríklad v Merine, kde sa vyrábali látky. Ale nie len oni. Mohli by to určitě robit, není to odlišné, je to jiný způsob jakoby pletení nebo vypletání látky nebo jiných lán, ale je to, je to to samé víceméně, je to principiálně stejné. Máme ľudí, ktorí predtým napríklad pracovali v kamenárstve ako čašník, kuchár, skutočne z rôznych odvetví. Slováci lana len nevyrábajú, ale dohliadajú na to, aby ich správne nainštalovali priamo na lode. Inštalácia trvá zhruba 2,5 dňa. Môžeme si predstaviť 10 e, e, lán za deň. Tieto lana majú každé 220 metrov a je to 22 lán na jednu loď. Ročne v Trenčine vyrobia viac než 5000 km lán, čo je približne asi vzdialenosť ako odtiaľto do Lisabonu a späť. Michal Bujna, televízia Markíza.